الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh. Lakon dimin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Kira kita bersama ngaturin kehancuran Fatihah. Kita haturkan kehribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Mengesepo, mengesepo laki maupun bini. Lepala-lepala tentang bangsa jemaah. Jangan cacakan kenalan-kenalan murid-murid santri-santri betan guru ustaz. Orang yang kembali fokus dapatan oleh stajah. Orang Rasa tak tolong orang siapa tu dapatan kulista je. Pengaturan kehancuran kebakusan ke aku ikutan kulista je. Orang saya tak wasul ke labantan kulista je. Orang yang sekebaik fokus dapatan kulis tajam mensetaja umat Islam. Lakit maupun bini. Rahman terus dia jenis sepuluh ratus satu sana. Sebab ada benda melukar kau pun. Selamat dari seksan Allah. Tentu ahli syarga setengki. Kengiri dan Allah. Kengiri syafaat pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat pun para ulama, para ulia, para syuhada, para solihin, para kuru, para mengesepuh. Ben malamantar kenging barokah merkepon saya kesebut petan kulis tejah serang apa foto petan kulis tejah keluarga petan kulis tejah santri-santri petan kulis tejah jemaah petan kulis tejah orang yang syaitan basur kalau bantan kulis tejah senatoran kenjaran kepokusan kampung petan kulis tejah orang saya aku mai fokus dapat petan kulis tejah muka-muka senantiasa mendapatkan keridaan serang pengampunan depan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kalau tuhan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah pun Allah. Alhamdulillah, kita yang barokah-barokah pun kefokusan, barokah pun pengajian, barokah-barokah pun bulan Ramadan, barokah-barokah pun puasaan, barokah anak perkusan-perkusan ini dalam bulan Ramadan ya, ya yang barakana para ulama, barakana para awliya, barakana para syuhada, barakana para salihin, barakana para guru, para bangsa poh. Mantara para tambah barakah umar, barakah ilmu, barakah rutana, barakah rezeki, barakah aban, barakah anak potong, barakah keluarga, barakah santri-santri, barakah Kajamaan lah baru kajamian lah. Mematarkan tambahan taufik dan hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan epan beta tunda Allah. Daripada kecumperan-kecumperan. kekompiran kekompiran, Kepungaan-kepungaan. Kebahagiaan-kebahagiaan tanya akhirat. Kemukai bayaran kesusahan-kesusahan. Kesempakan-kesempakan. Keserbukan-keserbukan. kesempakan kesempakan keserbukan keserbukan kurang keselokok lah. Mata dia berkuat majerah dan kalau ban kempang, dia perlentak putukkan kuih otang. Bantu dia dia berjalan bawah otang, bawah otang lah. Kemukai pada jumpa rezeki lah. Oleh rezeki sehalal, saya barokah. Kemukai pada husnul khatimah. Ibn Lancang Umar lama taatkan Allah benda ke Nabi Allah. Lancang Umar ini menjunjung tinggi agama Allah. Allah. Ya Tuhan sehat, berat selamat aman di cucupan di musibah di kedai di bencana di malapetaka selamat dari petena-petena, selamat dari kadalim dari syadalim dari tingkin orang setingkih telah perang, setelah padanya masalahnya lah ganggu saya ganggu selamat dari kekafiran, kepasikan, kefakiran, kemiskinan selamat dari kelinaan hati, kotor ke petang ate kering ate kering ate lopan ate mate nate Bal man terperana kuat iman kuat Islam eh, bisa memperjuangkan agama Allah di ngudin dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa merosaki perjuangan-perjuangan depan para ulama' manusia tiada sebab tetia jalan tetia perantara aku kuat Islam dan umat Islam jajan Islam dan umat Islam menang Islam dan umat Islam kalau ada tambahan yang masih banyak semanfaat sebarokah kalau tak hajat kalau menkepang tercapai cita-cita nah sukses usaha nah ya pernah terkabul pernyunan pernyunan ala hadihin niat ala kulli niyatin salihat علانية القبول وتمام كل سل ونيل كل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم أم الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banjugir On yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan anjuran epon Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong kita badan yang dalam bulan suci bulan Ramadan kita bunga atas di tengah bulan Ramadan. Kita menginginkan dalam setahun panika bulan Ramadan stage bunga saos bunga kalau bersama masukan bulan Ramadan biar Allah Ta'ala haram aki jasadak masuk neraka kun bunga man fariha bidukhuli Ramadan haram Allahu jasadahu ala niran. siapa-siapa orang yang sebunga atas masukan bulan Ramadan maka haramaki ben Allah taala je satah ihramaki atas neraka bulan Ramadan kita sedang ajunan ni pun Allah Subhanahu Wa Taala. Eda buin marah sapa saya cinta kasengkok setiap hari. Eda dalam bulan Ramadan ni ya. Maka sengkok total cinta ke orang jadi. kita terus berusaha. Kan aku bisa cinta. Ajunan telefon Allah Subhanahu Wa Taala. sebab Nabi orang yang pernah kecinta dekat Allah yang dalam bulan Ramadan ni ke perkara kecintaan ben Allah muka saus kita akan tetap masuk ada ke orang secinta dan junat depan Allah subhanahu wa ta'ala kita terus kecintaan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara kita apa ni kecinta ke Allah. Ini kese banyak taduk ke. Karena kita kat itu tak kira cinta ke Allah mencinta ke dunia berarti kan ku cinta dek Allah kan to tu ngurangin cinta dek ke dunia artinya kita dembu dan ramadan kan to ko ngurangin cinta sedangkan makhluk cinta dekat tunya, sebab cinta dekat tunya. kento setetip pungka setetip pungka nah kesalahan-kesalahan. Kita kutu oning. Bahawa cinta katunya gentoh rogine karena maraja hisap. Kento sehalal, mana bisa haram, ini kebeni hisap pun lah kata api azab. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Kangkui kita apa ni kata cinta ada katunya, kita kutu uning bahawa tunya kak dinto. Muku ajunan epon Allah. Ni kata sa'ar ke cek saking ya eh? tunya ka laki seharga lembeng reku niscaya bi Allah taala orang-orang kafir ni kata pemilu sekali pun tapi cek orang cek lah kalau tak ada ada kena muka Allah orang kafir banyak apa kaya Setitunya kan tu paling akhir dia ke orang saya kecintain, masih tak kecintain sekalipun. Pada pareng, tak bisa titik ukuran mana bi, namun banyak antunya bani. Bani berarti mun banyak tunya nah e kecintain atau mun orang tidak tunya ni kecintain belum tentu juga. Sebab urusan tunya ni kala bagi kapiwan. Kalau yang saya kecintaan, saya kecintaan pada paling yang lebih. Lain ban ilmu. Manabi ilmu pada kena mong e eh, pada ngakit dekat orang-orang saya. Saya kecintaan saus. hmm inna dunya yu'ti Allahu may yuhibbu wa man la yuhibbu Sangkana dunia ya, eh, paling aki benda Allah Taala de ko orang yang saya kecintain, benda orang yang saya kecintain cintain wale Walla wala yu'ti illa man yuhibbuhu min al-abrar tapi mun ilmu tak paling aki kecuali de orang-orang se ke cintain kun orang-orang yang saya kecintain saya paringin. maka nama Nabi orang pendek ampun lai paringin. kencang ajar agama nunjuk aki orang pendek lakar ke suakan yang bagus mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin dari Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa siapa orang yang saya kasih kan ini perkus min Allah. Maka apa faham dekat akhir di tantan orang panika kesokan yang bagus orang panik kencang ajar akhir cuma orang panik kelakaran sejen banyak yang tak lebur kah ilmu akhir Sejen banyak tak boleh budak ke ilmu agama. Berarti sejen sekonik cukin. Saya kesokanin bagus dengan Allah. Sebab orang yang kata uning oh, dekat nilainya ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala lebih oning dekat kena tunya orang-orang seontong oning dekat kena tunya oning cukup dekat kena akhirat oning cukup dekat kena akhirat dalam arah kena tunya bernikah dalam kitab Ihya ulumidin juz telok halaman 100 belung bolo. Ada bagi ad-dunya jifah. Faman arada minha syai'an falyasbir ala muasyaratil kilkilab. Tunyari ada pada ben petang. Siapa-siapa orang selebur dekat tunya. Makanya pekal apolong ben pate pate karena pate setokang to guna pedang si paling lebur dekat pedang ye pate maka men orang yang lebur ketunya ye apolong ben pate pate paten entunya. timun taro tak apolong engki tak sabur lebur dia katunya orangin terus ke orangin terus toh le, tak lebur katunya bening orangin rezeki sepuluh ke lebur katunya tak kira nambahin rezeki pakun rezeki nak bening Cuma melalui orang yang pandai kesejian tak lebur dia katanya. Pandai kesejian. Eh pada emang Hei siapa? Sejen tak lebur katunya. Tunya nah. Sejen. Eka eh, sanggup kakui. Akhirat. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kentong ngakungin Pak Ebu Patek kangkui aja ge embik. Jadi pak patek ni kapan berin kalong emas. Ketengah kepi sebuah orang. Tidak patah kalung ini emas. Kenapa kita mak pasal ini kalung ini emas? Malah tahu orang ini. Cik tu nyeria. Ah, Pedang. Orang-orang yang nyeri tu nyeria. Ah. Selebur katunya. Ada apa hati ketiban sengkok tu nyere e baki de kapat en jini pes Abdul Hasan Asy-Syadidi kata matabu lain boleh ad-dunya ibnatu iblis فمن خطبها كثر تردد أبيها إليه تنيريه anak binin iblis tu jadi anak binin iblis cepon Abdul Hasan Ash-Shadili saya terang lagi ini kitab Tambihul Mughtarin halaman 40 situ tu jadi anak binin iblis jadi siapa orang Singapura kalen tunnya atau bersingabin dek ketunnya Singapura kalen dek ketunnya maka ben iblis lah kau support melon lah jadi tertimanton iblis lah kau support melon lah. kasuruh tarot dudu abiha ilai jadi bahapan bahapan anak gini kan bapa antunya gini kan ane ke sebagai lakak lek melolo cek lek kemento kemento le munting la hanya memento Saya Setak maki iblis ni tak Saya Sebah nundunga. Sebah nundunga bahan. Tak bisa. Tak kok anan tak berki. Sebab apa lebrin an, lebrin bin ni. Pangal bebe ngalaga bapa, Matuan lah. takok. Ya, pas akhir yang kira saat tunduk je mula ke bapak. Saya hanya iblis kini kaya. Eh. Ini kata pun Abdul Hasan Asyadidi. So, pun kita akan ditemani Nabi Ampunlah Oning. Dekat dunia cengak kini kau mula dunia. Belamik ngurangin lembur deka. Dunia. Sehingga bisa cinta deka ajunan epon Allah. Sebab tak kira aku pol yang ada dalam setong ah, tidak manusia. cinta ke Allah bencinta katunya ah, kompol lagi lah tak bisa kompol ini Raga ini kan bertolak belakang lah kan. Orang yang secinta ke Allah tak akan cinta ke dunia. Orang yang secinta ke dunia tak akan cinta dekat Allah. tidak ada mementero abad ni kecinta ke Allah. Tepat dan yang dalam bulan Ramadan, sehingga Eka eh, cinta yang juga serang ajunan depan Allah. Eki eh, kau tunggu orangin, lebur katunya dan yang dalam bulan Ramadan. meningkatkan rasa kecintaan dan keajunan kepada Allah. Nabi surat sedari Allah dan surat sedari manusia lebih ketiaki surat sedari Allah. Artinya ini dalam bulan Ramadan kutu meningkatkan maos dek Al-Quran. Nah Al-Quran, Al-Quran panik surat dari Allah. Bani justru sebaliknya. Bulan Ramadan panik kebeni kebaik kesempatan. Kakui maos-maos dek Allah. Tapi justru kebaik kesempatan kan ku ingin lupa aki dekat Allah. Nyon kita apa ni kadek kajunan epon Allah melalui mata apa epon cinta dekat Allah. Cukun malam mata apa ni kepada cinta dek orang si cinta dekat Allah. Ben abak pernah bisa ngelakonin perang semedepak dari kecintaan dari Allah. Malah mater abak pandai pernah cinta dari Allah melebihi cintanya dari abah tibi. Melebihi cintanya dari keluarga tibi. Melebihi cintanya dari ke arat petibi, dari ke arat tanah abak melebihi cintanya dari kepada-kepada selain. Katia saya pentah sarang Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa min al-ma'il barid. Ya Allah, nyo naftir kentoh. Kecintaan dan keajunan. Ben abtina cuka nyo'una bisa cinta dekat orang-orang saya kecintain serang ajunan. malah ngamosok dan ke orang-orang yang kecintaan Allah dan ke para wali dan ke para ulama dan ke para pejuang-pejuang agama tapi cinta dan ke orang yang kecintaan Allah ni oncukan dan ke Allah Ta'ala mantar dan kelakuan-kelakuan si mendepak dan kecinta dan ke Allah Man malam antar cinta abad dek Allah melebihin cintanya dek kepadang-padang selain. Melebihin cintanya dek abad tibi. Sehingga demi Allah, abad tibi dikorbankan. Cintanya dek Allah melebihin cintanya dek keluarga. Sehingga demi Allah, kita mengorbankan keluarga-keluarganya. keluarganya lebih mencintai Allah timbang benda tanah sehingga arah tanah bisa dikorbankan demi kecintaan kepada Allah demi kecintaan dekat dunia ni pun Allah orang yang panikah mana biampunlah cinta dekat Allah maka bukal benci dan kasih kebencian Allah. Orang mana cinta ke Allah, pekal benci dan orang saya kebencian Allah. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Nabi kita cinta dengan orang yang ketika cintain Allah maka tanto nah eh, becik dek goreng saya bentunin Allah saya kebecikin Allah kita cinta dek goreng saya kecintain Allah iki ya, panik orang-orang satu ada ke Allah ya tanto nah eh. menabi orang panik ampun letak taat ke Allah orang kena ke maksiat dekat Allah orang saya pentunin Allah abad ah, juga nerok cermat nerok becik Toleransi dekat orang yang saya pentunin Allah benar berarti pah makun jeremat di dalam hati ni kakotu. Wa man ahabba bisababin fa bidarurati yubghidu lididdihi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 144 itu buki. Siapa-siapa orang semencintain sesuatu kalau ben setong sabab maka bekal membenci dak ke sesuatu menabi alalabanin dak ke sebab kesebut menlebur dak ke orang karena taatah maka tertentunya bekal beci kalau ban sebab maksiat teh sebab taat ban maksiat kak dito bertolak belakang mana biar orang yang panik ampun lebur dak kesetong orang yang karena taat ke Allah maka tanpa bekal cermat ke orang kalau ban sebab maksiat tah dak ke Allah Nabi kita apa ni kecinta, dek ke kanjeng Nabi. Tanto ne ceramah dek ke orang-orang. Si menghina kanjeng Nabi. Dek ke orang si mencela kanjeng Nabi. Dek ke orang si nangina kanjeng Nabi. Sebablah cinta kita ni ke dek ke kanjeng Nabi. Mun beda orang ucap cinta kanjeng Nabi. Nabi. Tapi ternyata orang yang selainnya lekan jeng Nabi ini kese jadi idolanya. Ini ke orang kazab cepat yang Arab. Ini ke pembohong. Pembohong. Orang yang penikah mana biar pun lah ngakonin cak tidak pangeran angin Allah ngakonin cak kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan epon Allah kalau bangsa ongku ongku nah maka tade orang sepaling eka cintain etempang ban kusta sebab Muhammadur Rasulullah. Sepuluh lagi tak ada orang si paling yang kebaciin yang pengben orang. Si menghina Rasulullah. Agama si paling yang kecintai ni kepada nikah. Islam. Islam. Mun orang paling kampung lah cinta dekat agama Islam maka musuh-musuh Islam agama-agama selain Islam tanpa ni kebajikan mempapa dia keleburin berarti ni kecintanya palsu cinta ke agama Islam tapi cinta ke agama selain dia kuat dukung mekuat agama Islam tapi agama selain kan, juga evakuat kan palsu ini jadi nilai temu Jadi selain Islam panika berarti yang pun lah sepuluh ke Islam. Berarti yang pun lah musuhnya Islam. Orang panika Nabi yang pun lah cinta dekat Rasulullah. Maka tak akan nak kerana. Nah juga nerok cinta. Pas cinta ke Mekah Madinah ni kapas cinta. Napa boleh nah? Kanjeng Nabi orang Mekah orang Madinah. Asal dari Mekah kemudian ngeleda ke Madinah. Akadi Tumam bin Uthal ketika pula masuk Islam Tumamah bin Uthal Maka pas matur dek kajunan ni pun kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi maka na ala wajhil ardi wajhun abghada ilayya min wajhik. Kusti kanjing Nabi demi Allah di permukaan bumi ni tak ada orang selebih dibenci selebih eh kecermetan ben abdinah tempang ben ajunan Namun semakin lain boleh jadi tanah. Ketika abdina pun masuk Islam, fakat asbah wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Ajunan merupakan orang yang paling ikat cintain ben abdina. Tak ada orang yang lebih kecintain di tempat ben ajunan. Ini kaki pun masuk Islam. Kita kalah. Kau orang yang sikit pun masuk Islam. Karena ternyata kanjeng Nabi ini ke laki benih orang yang paling diidolakan. Orang yang paling kesenengin. Orang yang paling kecintain. Makin paling paling kecintain. paling diidolakan. Paling pemain sepak bola. Eh. Mak kanjeng Nabi kan pemain sepak bola. Untuk urusan persepak bolaan. Uh. Mentepak ke idola nama Nantu. Pah masuk ke gawang. wat, Wah. Dari dia punga. Karena ia kecintain. Cintanya melebihin cintanya adik kencing Nabi. Orang aku opak ni. Kalau pun tak terasa, tak sadar. Aku opak tengah malam aku apa sebab apa lagi kecintain tapi semua mah, sikit pun masuk Islam kentong pun bisa mengalahkan cintanya kita ada kanjeng Nabi sobung selebih kecintain serang abtina itu etem pengguan ajunan kustengan kanjeng Nabi di permukaan bumi ni, Aten di bun bodak kebun temar ore alam ada artinya keimanan kita ini kenyataan laki bermasalah laki konslet mak bisa lebih lebur ke pemain sepak bola lebih lebur ke penyanyi-penyanyi puh menari ya. tiba-tiba banyak flower-flowernya sebenarnya ini orang-orang saya lebih maksiat lebih banyak flowernya Eki munik bini biasa nak flowernya ni ke banyak kek lakek. Mun kek lakek biar flowernya banyak. Ni bini. Masa itu urut dah kemudian ketika dito. Apa ah, tepat bulan Ramadan ni kah? Bulan Ramadan kita apa ni kah? Ki bakun sedekat Bahkan mun santri dan kadang mungkin nenengi pondok nikah mengidolakan kiai nah. Tapi begitu ampun ada pak kecompon ni lain boleh idola nak siapa? Bede Facebook, idola nak siapa? Bede TikTok, idola nak siapa? Bede neng snack video, bede siapa? Bede YouTube. Tak kengen segala lagi ayat. Aubah ke badan begitu ampel dapat kecompok aubah. lepas selama apa perayaan perayaan pernikah pada sesa bulan buh sebulan perayaan ini kampung lah cukup banyak ni kawan banyak kenal lah, apa banyak idola lah, banyak flowernya juga Itu masa sebulan. Langkong-langkong pun sampai sedu bulan. Aduh alebian boleh. ni. Pasteti teti selebriti. Terus teti apa? Terus teti selebriti. A download Instagram apa boleh terus teti selebgram. Padahal kini ni pun duke sak terus teti dengan alam mau begitu depak kecompok pas terlalu tuti selegram mak cek cepet tah perubahan ternyata panapa saya keterloen dengan ipon duk pesantren dengan pun lepak kecompon dia kepah tak keterloen kini kemudian kenapa saya terjadi begitu ampun lah belian aduh kik kira pikiran keidolan engkau lagare ya bercinta cintaan ben orang pada remeng kok siapa dia kawan tu berak pas la ambo baiklah pak dak remeng pak mo nambo pak ah engkau cong dak macam becancang je pada boi ben depan je burung dai boleh. mungkin kuru nah benih aku ruga gaya boleh setiti kuru na paneka orang-orang sebeden nang medsot medsos mitsos paneka ampun lah orang-orang se selebriti selebriti kuru na lain lah tak guru boleh dekah ustad lah tak guru ka ulama tak guru ka giai nampak tak berbahaya mana bi ketika dinto Kemudian, kenapa yang bisa diharapkan ben orang tua ben bengesepo bengesepo dia nak potoh ketika ampun nak potoh dekat di tampan lah ketiga di keimanan kita masih perlu diperbaiki lagi dan diperbaiki lagi diperkuat lagi dan diperkuat lagi bagaimana sekiranya yang paling kita idolakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang paling kita idolakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita idolakan kepada para ulama. Kata-kata orang pendekat mengidolakan ulama benih pelan ilmu nah. Pelan apa? Pelan kerja ni. Eh, benih pelan ilmu nah. Pelan kerja je pentar mana kerja. Orang ada tukuk ia pekang ngakak rai. Benih berarti dari benih dari sisi ke ilmuannya, tapi ke pelawakannya. Ya. Jadi atas lawakannya saya kecintaan si diidolakan. Benih karena kewaroannya, bukan kesolehannya. Ini kan ampun letak balik. Ini kan artinya terpeleset sekonik ini. Terpeleset sekonik. Berarti benih karena kewalamaannya nih. kita juga mencintai agama Allah melebihi cintanya ada keselain. Sehingga kita menikah membenci dekat agama-agama selain. Ini kewajipan bagi umat Islam. Umat Islam kutu benci lah kepada agama lain. Bani justru pasarmu, pasar mu, target gereja, ya jadi lebur ke gereja. Bahaya ni. Sumamah bin Uthal. Madhabu boleh. Wallahi. Makan min dinin abghada ilayya min dinika. Awalnya kanjeng Nabi. Tak ada agama di permukaan bumi kain itu. Saya lebih dibenci dan abdi di tempang ban agama na ajunan agama Islam gitu. Namun mangkain cerita tanah lain fa'asbaha dinuka ahabbad din ilayya semakin abdi nampak dalam masuk Islam maka aku mana ajunan agama Islam ini merupakan agama yang paling kami cintai agama yang paling kita cintai ya pun. Aku masih berkata serang ajunan, kintu aku masih paling dicintai. Tidak aku masih lebih dicintai ni tempang ben aku menajunan. Padahal awalnya agama ajunan paling kami benci. Sepaling kebencian benar-benar negara agama ajunan agama Islam. Jermat beliat asalnya. Tapi semakin apa yang paling kami cintai Rasulullah. Kipur masuk Islam. Bisa mengalahkan dek orang siapun pun bertahun-tahun masuk Islam. Bahkan berpuluh-puluh tahun masuk Islam. Mata buku oleh Wallahi ma kana min baladin abghada ilayya min baladik. Demi Allah, awalnya ak, negara ni ajunan ke itu paling Eka bacin benaptina. Negara si paling dibenci benaptina negara ni ajunan. Tapi makin cerita lain boleh. Ketika abdin apa nama masuk Islam, fasbah baladuka ahabbal biladi ilayya. Maka akhaman ajunan akam Islam merupakan negara ajunan eh, ikut kan ni negara Arab ni kan. ni kan merupakan negara yang paling kami cintai ya pun, muka-muka saus kita bisa meningkatkan rasa kecintaan dan kesesama stand kecintaan dan meningkatkan kebencian dekat sesuatu yang seharusnya kita benci amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد كلت هلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فقضها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal وميسر ولا تعسر من الخير ولم يسر لنا ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير سهل يسير اللهم يسر لنا لليسرى من العسر اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم جملنا من العافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة عدنا من موجبات الندامة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا أبي العباس الخضر بل يبن ملكان كان عليه السلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث العظيم الشيخ عبد القادر الجلاني رضي الله, رضي الله تعالى ذي الكرامة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita datang kipo dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaAllah. Muka-muka saus. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. mengenai jawaban-jawaban masalah waktu sore karena gangguan dalam beberapa hari terakhir kita insyaallah bisa diputar ulang karena berderkamannya pun insyaallah suatu saat akan diputar ulang. Muka-muka saus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.